hello everyone so my name is जमेत नाम here from tax for wealth personal finance investing और रियल एस्टेट से जुड़े फंडामेंटल इन कॉन्सेप्ट्स को इजीएस्ट पॉसिबल वे में एक्सप्लेन करने के लिए हम लेकर के आते हैं वीडियोस तो आज का जो टॉपिक है वो है section eighty A income tax act में असेसमेंट ईयर 2021 के लिए एक नया सेक्शन इंसर्ट हुआ है सेक्शन एटी ए तो चलिए समझते हैं कि एक इंडिविजुअल असेसी के लिए यानी आप और हम कैसे इस सेक्शन एटी टी ए का बेनिफिट या एडवांटेज ले सकते हैं तो दो पार्ट्स में समझने की कोशिश करेंगे हम इस सेक्शन एटी ए को तो इससे पहले कि हम ज्यादा डिटेल में जाएं पहले समझ लेते हैं कि आखिर है क्या section eighty T A so government की एक स्कीम एक मुहिम एक पहल है हाउसिंग फॉर ऑल यानी अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर ऑल के तहत सो so, इस ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखिए गवर्नमेंट ने एक नया section eighty T A introduce किया अपने इनकम टैक्स एक्ट में और इसके अकॉर्डिंग आपको एडिशनल डेढ़ लाख रुपए तक की इंटरेस्ट पार्ट की डिडक्शन मिलती है यानी अगर आप किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हैं अपने घर की कंस्ट्रक्शन या परचेज करने के लिए तो आपको एडिशनल डेढ़ लाख रुपए मिलेंगे डिडक्शन के तौर पे एडिशनल क्यों कह रहा हूं क्योंकि इससे पहले भी एक सेक्शन था सेक्शन 24 यानी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के तहत इससे पहले भी डिडक्शंस तो थी ही और वो कितने की थी वो थी दो लाख रुपए तक की यानी अगर आप किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेते थे अपने घर के कंस्ट्रक्शन के लिए तो इंटरेस्ट पार्ट की पेमेंट अगर आप दो लाख रुपए तक की करते थे या उससे ज्यादा भी करते थे उस सिचुएशन में भी आपको दो लाख रुपए तक की रिडक्शन मिला करती थी तो नया क्या है तो नया यह है कि प्रीवियस डिडक्शन यानी दो लाख की डिडक्शन के अलावा डेढ़ लाख रुपए तक की और डिडक्शन मिल गई यानी इन टोटैलिटी अब साढ़े तीन लाख रुपए तक की डिडक्शन अवेलेबल हैं अगर आप अपने घर को परचेज या कंस्ट्रक्ट कराने के लिए एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हैं दो पॉइंट्स के बेसिस पे अब हम समझने की कोशिश करेंगे इस सेक्शन एटी ए को पहला पार्ट कि आखिर फायदा क्या है एक इंडिविजुअल एसएससी को या कितना फायदा है एक इंडिविजुअल एसएससी को टैक्स के रिगार्ड में या पैसे की सेविंग के रिगार्ड में तो चलिए समझ लेते हैं कि अगर ये साढ़े तीन लाख रुपए की डिडक्शन एक असेसी अवेल कर लेता है तो कितना नेट सेविंग होती है तो लेट से कि एक इंडिविजुअल है वो पांच परसेंट के टैक्स स्लैब में फॉल करता है उसने साढ़े तीन लाख रुपए की एग्जामेशन ली यानी दो लाख रुपए तक की एग्जामेशन सेक्शन ट्वेंटी फोर में ले ली और डेढ़ लाख रुपए की एग्जामेशन सेक्शन एटी ई में ले लिया तो अगर वो पांच परसेंट के स्लैब में फॉल करता है तो उसकी सेविंग टैक्स और सेस को मिला दिया जाए तो सत्रह हजार दो सौ रुपए होंगे अगर वो ट्वेंटी परसेंट के स्लैब रेट में फॉल करता है तो टैक्स और सेस के पार्ट को मिला देते हैं तो नेट सेविंग उसकी हो जाती है seventy two thousand eight hundred की और अगर वो थर्टी परसेंट के स्लैब में फॉल करता है एंड देन टैक्स और सेस वाले पार्ट को मिला देने के बाद में एक लाख नौ हजार दो सौ रुपए की नेट सेविंग है आप ये कह सकते हैं कि दो लाख रुपए तक की तो डिडक्शन पहले भी मिलती थी तो नया क्या है तो नया है डेढ़ लाख रुपए अब चलिए समझ लेते हैं कि डेढ़ लाख रुपए के आ जाने से कितनी एडिशनल सेविंग्स हो सकती हैं सो so, डेढ़ लाख रुपए पे अगर आप पांच परसेंट की स्लैब में फॉल करते हैं तो आपके बचेंगे सात हजार आठ सौ रुपए अगर आप ट्वेंटी परसेंट की स्लैब में फॉल करते हैं तो बच जाएंगे आपके पास इकतीस हजार दो सौ रुपए और अगर आप थर्टी परसेंट की स्लैब में फॉल करते हैं तो नेट सेविंग है आपकी forty six thousand eight hundred ये जो अमाउंट मैंने बताया ये टैक्स एंड सेस दोनों को जोड़ने के बाद आता है तो फायदे तो हमने समझ लिए कि ये नेट फायदे होने वाले हैं आप चलिए समझ लेते कि क्या कंडीशंस क्या क्राइटेरियाज हैं इस एग्जम्पन या इस डिडक्शन को अवेल करने के लिए तो कुल मोटा मोटी छह कंडीशन या छह पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना है इस एग्जामेशन को अवेल करने के लिए तो फर्स्ट पॉइंट इज कि ये जो लोन आप ले रहे हैं किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या रिकोगनाइज सोर्स से ही होना चाहिए पर्सनल लोन लेकर के या फिर आप किसी ने आपने अपने रिलेटिव से लोन लेकर के अगर घर कंस्ट्रक्ट कराते हैं तो वो यहां फॉल नहीं करेगा वो यहां कवर नहीं होगा दूसरा पॉइंट कि ये जो लोन आप ले रहे हैं वो लोन फर्स्ट अप्रैल 2019 के बाद और 31 मार्च 2020 से पहले का होना चाहिए थर्ड पॉइंट की जो ये आप लोन ले रहे हैं इस लोन का यूटिलाइजेशन आप सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी के लिए ही कर सकते हैं आप रेंटिंग या फिर किराए पे इस घर को बना करके देने के लिए यूज नहीं कर सकते हैं फोर्थ पॉइंट कि ये जो घर आप परचेज या कंस्ट्रक्ट करा रहे हैं इसकी स्टैम्प वैल्यू 45 लाख से कम की होनी चाहिए सिंस गवर्नमेंट का ये ऑब्जेक्टिव है कि हाउसिंग फॉर ऑल यानी अफोर्डेबल हाउसिंग लग्जीरियस या आलिशान शानदार बहुत महंगे मकान खरीदने के लिए डिडक्शन नहीं है बल्कि अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए ही है ये फिफ्थ पॉइंट है कि नो अदर हाउस प्रॉपर्टी यानी इस घर के अलावा जो घर आप कंस्ट्रक्ट कराने वाले हैं या परचेज कराने वाले हैं इस घर के अलावा आपके पास कोई दूसरी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी आपके नाम में नहीं होनी चाहिए यानी ये आपका पहला मकान हो जब भी आप इस सेक्शन को अवेल कर सकते हैं एंड सिक्स पॉइंट ये कि ये जो डिडक्शन अवेलेबल है ये डिडक्शन सिर्फ एक इंडिविजुअल असेसी को है यानी कंपनीज ट्रस्ट या किसी और असेसी को ये डिडक्शन अवेलेबल नहीं है तो ये था एक शॉर्ट वीडियो और समझाने की कोशिश कि क्या है सेक्शन ई ए इस सेक्शन से जुड़े अगर आपके कोई कंसर्न क्वेश्चन हैं तो आप डेफिनेटली हमें मेल कर सकते हैं we will reply on that and yes we are available on Amazon Fire TV Android TV YouTube application and of हमारा वेब पोर्टल तो है ही तो जब तक हम किसी और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आते हैं तब तक आप यूं ही कमाते रहें बचाते रहें और हमेशा की तरह मुस्कुराते रहें थैंक यू